Hola a todas las personas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, somos eh, Bernabé Romanos y Osta Pecheñe, eh, prácticamente los primeros clientes de Mgoldex en España, en Latinoamérica. La verdad que hoy es un día muy especial para nosotros dos y para muchas más personas. Llevamos 22 meses trabajando con esta gran compañía con esta gran oportunidad que ha cambiado la vida espectacularmente, no solamente a mm, nosotros personalmente, sino a miles de personas, miles de familias alrededor de todo el mundo. Queremos eh, lanzar un gran mensaje de apoyo un gran abrazo a todos nuestros amigos, <clears throat> todos nuestros compañeros de Colombia, de Perú, de Ecuador, eh, por supuesto de España, Italia, Francia, Rusia, Austria, Suiza, Japón, en fin, y, y, eh, a, los más de 100 países que, que, somos hoy en día después de 22 meses de trabajo. Han sido 22 meses largos, 22 mm, meses productivos, y si podríamos sacar alguna conclusión de todo lo aprendido, es que una de las claves del éxito es por supuesto la constancia, es decir, debe ser constante en tu trabajo. Tu éxito se va a realizar no gracias al salto, sino gracias a esa velocidad de crucero, a ese ritmo que vas a poner a, <clears throat> tu, propio, a tu propio negocio. Eh, queridos amigos, han sido 22 meses muy muy intensos, hemos obtenido nuestra independencia económica, eh, eh, pero sobre todo hemos conocido muchísimas personas, hemos, eh, hemos hecho muchísimos amigos <clears throat> ¿no? y hemos aprendido cosas tan sumamente valiosas <clears throat> algo por lo que ya directamente merece la pena hacer este negocio. No, no solo, Goldex no solamente es oro, en Goldex no solamente mm, es dinero, en Goldex es crecimiento personal, en Goldex somos todos nosotros. Y voy a pasar la palabra a mi compañero Bernabé Romanos, es una persona que me acompaña eh, en este negocio. Prácticamente desde el principio también es uno de los primeros mm, clientes de un goldex de España y de Latinoamérica para que nos cuente también un breve resumen de estos 22 meses. Por favor. <clears throat> Muchas gracias, Ostap. Eh, la verdad que es un verdadero honor estar hoy aquí, eh, en Asturias, en el norte de España. Y la verdad que la experiencia de estos últimos 22 meses ha sido eh, maravillosa, muy grande, como bien dice Ostap, un crecimiento personal increíble, o sea, en Goldex eh, realmente nos cambia y puedo decir que realmente es para mejor, ¿de acuerdo? Para mejor. Eh, la verdad que estoy muy emocionado, eh, es una verdadera oportunidad de, ingreso y por supuesto se la recomiendo a todas aquellas personas que realmente hayan visto algo bueno en, en Bien, eh, se nos olvida algo muy importante. <laughs> Sabes que aquí precisamente estamos en la ciudad de Avilés, el norte de España, precisamente el punto donde empezó en eh, de habla hispana a nivel mundial. Bien, eh, hasta ahora no, prácticamente no hubo clientes en esta misma ciudad, más que, más que uno. No, <laughs> y a día de hoy acabamos de hacer el primer evento, la primera conferencia, lo cual es un honor y una felicidad para, para nosotros y para todos nuestros amigos. Así que, mm, queridos amigos, no os quedéis indiferentes, coged la vida en vuestras manos ¿no? y sacad de ella todo lo que os pueda, eh, todo lo que os pueda dar. Muchos éxitos y que, y que seáis felices. Thank you.